Itulah kemeriahan perayaan ulang tahun yang pertama Rafathar Malik Ahmad, putra sulung pasangan selebritis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang digelar pada hari Sabtu kemarin. Ini merupakan perayaan ulang tahun Rafathar yang kesekian kalinya. Karena sejatinya pesta atas kehadiran Rafathar telah dimulai bertepatan dengan tanggal lahirnya 15 Agustus lalu. Dan tak seperti pesta ulang tahun anak dari kalangan artis yang mewah dan heboh, perayaan ulang tahun Rafathar kali ini cukup sederhana dengan mengundang sejumlah anak-anak yatim piatu ya Rafathar nggak usah yang gimana-gimana yang paling penting Rafathar bisa sama anak yatim bisa berbagi bisa undang saudara atau teman dekat itu aja sih karena aku sendiri kalau aku sih dari kecil nggak pernah dirayain ulang tahun kalau aku kalau buat gigi harus heboh dia setiap tahun maksudnya kalau gigi itu kalau ulang tahun dia jadi harus jadi ratu sehari dia nggak mau kerja nggak mau apa gitu nggak apa-apa kan di perempuan kalau kalau Rafata kan beda-beda lah maksudnya ya. kita ngasih tahu juga gitu Rafata juga ya sewajar-wajarnya aja lah gitu ngerayain ulang tahun yang paling penting kalau ulang tahun tuh bisa berbagi aja kan dikasih tanda sama Allah tuh nambah usia berarti harus nambah dewasa Dalam setiap perayaan ulang tahun, selain kue tar, kado merupakan bagian yang penting. Tapi hal itu tak berlaku bagi Raffi dan Gigi. Mereka mengaku tidak memberikan kado istimewa kepada anak kesayangannya, karena bagaimanapun Rafathar masih terlalu kecil untuk menerima kado. Kecuali ada satu lagu dari Raffi untuk Rafathar yang dapat dikenangnya kala ia dewasa kelak. Kamu apa-apa? Karena dia juga belum ngerti nanti kalau dia udah bisa minta baru kita kasih iya pas ulang tahun aku sih ngasih lagu aja Rafathar Pak balon balon kalau nanti udah besar dia tahu pas ulang tahun pertama papanya pernah kasih kado lagu tapi ciptanya ciptanya Charlie sih lagu dari seorang ayah untuk anak gitu karena nanti kan Rafathar yang akan meneruskan aku kalau iya, aku udah tua nanti kan Rafathar yang nerusin ya kan Dan like anak-anak artis saat ini yang ikut populer berkat kebintangan orang tuanya, Rafathar pun begitu. Walau masih balita, Rafathar ternyata mempunyai popularitas tersendiri. Bahkan sebagai orang tua, Raffi dan Gigi terkejut dengan semakin terkenalnya Rafathar. Banyak banget fansnya, aku juga sampai bingung. Sekarang kalau aku sama Gigi jalan-jalan tuh yang di